Thank you. bro at kapatid. Itchy bro tags his back mga chong. <laughs> We're back for another video mga chong. At sana'y okay pa rin tayo sa okay at alright pa rin tayo sa alright kahit sa masamang sitwasyon. <laughs> so wag na nating patagalin mga utol. Let's go! Let's get it on for this new video mga chong. Woo! matchong, mga utol. Ah, we are here at Handiwata Daramsama, matchong. Malang ka magkaroon? mer, mer! Hoy! Didi, didi, ayo ni dia. May makantoy ko arayo. Didi na! Hoy! Nagpipisay. Mer! Balik ka di! Balik! Daya pop da. Orang lot kul bali ano kay maram man niya lumangoy. Maram <laughs> ah! lumangoy. So, yan po mga chong. Matatagpuan sa Daramsamoy mga chong. Tourist spot o summer spot. din Dinarayo galing sa iba't ibang bayan dito sa Rehiyon 8 mga chong. Pero nung panahon nang hindi pa nagsulputan ng mga bagong tourist spot na yan mga chong. Isang summer spot dito sa Samara. Ang masasabi kong OG. OG na OG halina at bisitahin natin mga chong. Let's get it on!